මේක ඇතුලේ මහ සෝන මල් සින්දුවේ පවන්දින්න රැප තමයි ඔන්න පොඩි කාලේ ඉඳ වෙට පිටර ලෝකේ තම දැක්ක මචං අපි කරේ බොකෙන් හැබැයි අපිට බොලොන්ගේ මල් සින්දුවන්නේ පමචං ඒවයි